Nos dicen que no hay alternativa, pero no es verdad. Hay recursos para todo el mundo y se tienen que repartir. Tenemos la oportunidad de hacerlo, pero hacerlo entre todos, desde abajo. Pongamos en práctica nuevas maneras de hacer política. Recuperemos la democracia. Guanya en Barcelona.